Magandang magandang umaga mga kababayan. Ang adventure natin ngayon ay sa palaisdaan. Pagpipising tayo mga kababayan. So ito po yung way namin na papunta po doon sa Matakan sa San Narciso Zambales. Sumusunod kami din sa uh, pick-up kasi first time na yung pumunta hindi po namin kabisado yung daan. So, ito po yung mga nadaanan namin. Mayroong mga bukid, may uh, lahar. Kasi po, uh, dito po ay malapit sa Mount Piatobo, siguro about uh, ah, 50 kilometers away. So, itong dinaan namin ay mga bukid pero natabuan na po ng lahar. Kaya hindi na yung mga iba, hindi na pwedeng bukirin. Pero yung mga iba, bumalik sa dati, pero biglang nagkaroon ng dike. Kasi pag wala yung dike, uh, pag kumalakas ang ulan, mababa lahat, mababaha lahat ang mga tanim. Kaya ang purpose ng dike ay para mapigilan yung tubig na kumalat papunta sa mga taniman. Yan po kung yung makikita dyan sa harapan ko, yan po po yung lahar. Lahat po yan ay buhangin na nanggaling sa Mount Pinatubo noong pumutok noong 1991. Malalim po yan, siguro about 20 feet. Ito yung ano, illegal fishing sinasabi. Yan timapog na kuya no. Kuya oh. Binubulabog niya yung mga isda. Adalam, ad adalam. Yan, nililinis mo, tinatanggal mo na yung mga kangkong. ano ba dong? Twelve lang yan. Twelve Parang sakyan lang. Ha? Talaga? dagdag pre Dakaror Pre, dagdakin Bakit nagkiwan ka lang? Lagi, nagkiwan ka lang. đấy là cá tốt tốt, que todo, que todo đi. na mo. Timbakas na eh. Ano yung masalidlag? Yan, dalag oh. Ay, hindi pa nahito. Marami ng Okay. Yan, aro. Ay! Ayan, ang talaga na tilapia na eh. Aro. Ayan, ang pangalaman. Ano, alaga hito? Dahil? Isa. Ay, talaga? Basit pa na hito eh. Sublep. Sublep mata niya. Basit. Basit. Almost ako na. Bangat!